махмуд қашқари мешітінде жүз мың жолы дуа қылсаңыз кабада бір жол дуа қылсаңыз екеуі тең пайғамбарымыз ертеге қиямат күні шафағатына қаншалық мұқтаж екеніміз ошонда түшүнөсүз телефонду кайра кайра ача бербеңиз сураныч сапарыңызды талкалайт бір айтат менин аягым кетти келе кеттик дегенден майли көңілі көңүлү калбасын деп кетип атам пайгамбарыбыз эртеге кыямат күнү шафаатына канчалык муктаж экенибиз ошондо түшүнөсүз худудул харам харамдың ұшы ыйык жердин чеги бар ошол жерди ибрахим пайгамбар чектеп кеткен худудул харамга кирдиңизби ар бир жакшылык жүз миңден эсептелет бүткүл дүйнөдө андай жок да азыр сиздер мынакей махмуд кашкарийде отурасыздар гана бир субханалла деңиздерчи субханалла альхамдулилля ла илаха иллалла валлаху акбар ولا حول ولا قوة إلا بالله күн сайын 200-ден айтыңыз сапарда башқа не іш қыласыз телефонды қайра қайра аша бермеңіз сұраңызшы сапарыңызды талкалайт пікіріңізді талқылайды ниетіңізді талқылайды ойыңызды талқылайды ашық айтып. өте зарыл мәселе болса эле кірбесеңіз кірбеңіз телефонға анан көрөк биринчи зикирди ошончолук эле киргиңиз келип атса өзүңүздү кармай албай эле анда биринчи зикирди толук кылабыз субханаллах вальхамдулиллах вала иляха иллаллах валлаху акбар вала хаула вала куввата илля билля эки жүз жолу канча жолу астагфируллаха ва атубу илейх эки жүз жолу саллаллаху алейхи вассалам миң жолу мадина барасыздар күн сайын миңден аз дегенде миңден салауат айтып барыңа жөн бар ба жөн эле барып ала турган жер эмес ал кеттик кеттик деп эле мен бир досум кеттик деди эле кетип атам досумдун айтканына чыга албай бирөө айтат менин аягым кеттик эле кеттик дегенде майли чейин көңүлү калбасын деп кетип атам жок жок жок жок жок жок кудайым сиздерге рахмат назарын салды ошон үчүн кетип атасыз әркім кете еді әйелге пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға күн сайын аз қашан сапар аласыңар аз дегенде меңден салауат айтып барың анан пайғамбарымыздың раузасына барғанда кішіне түсінесіз салауат эмне екенін руханиятты ошондо түшүнөсүз пайгамбарыбыздын мухаббатын ошондо түшүнөсүз пайгамбарыбыздын бүткүл адамзатка кылган жакшылыгын түшүнөсүз пайгамбарыбыздын эртеге кыямат күнү шафаатына канчалык муктаж экенибиз ошондо түшүнөсүз пайғамбарымыздың алып келген нұрлы жашосын берекелүү жашосын нұрлы амалдарын ошондо түшүнөсүз качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мухаббат болсо мухаббат салаватсыз болбойт ушуларды эки жүздөн кылыңыз бул жерде го азыр машаалла кыргызстанда самолетто жерде каерде дубай менен барасыздар баягы менен бирден жазылат сооптор худудул харам ыйық жердің шекарасына кіргеніңізде ушул жүз миңден өте баштайды. ошол жерге келгенге чейин біз даярданып кірсек, тилибизди зикирге көндүрүп куранга көндүрүп дуаға көндүрүп ибадатқа бекем болып көндіріп ақиретті елестетіп көндіріп аллах акбар ал жерден эми жүз миңден кетеді ошол чектен чыкканга чейин базар кыдырбаңыз дүкендерді қыдырып базар дүкені, тоқта тұр базар дүкенге азыр кеткенге чейин дордойға қыдырып алыңыз ертең барың бүрсі күні барың ертең менен барып кеш шығың нәпсіңіз айтсын болды болды болды болды деп ал жерге барып базар қыдырып алыңыз сұраныч өзгөчө аялдарға келіндерге Бар эле кичине кылып эле Бар бар нәрсе сатып алышым керек туғандарға эжелерге тияка бияка ай аларга караганда аларга сиз дуа кылып бе аларга сіз ақиреттен азығын алып келің дүниенің азығын алып келмең ақиреттің пікірін алып келиң пікірін пикирин Харамға бардыңыз бардыңызбы Харамға! аллаху акбар бардық пайғамбарлардың қадамы түшкен жай бардық пайғамбарлардың көз жашы түшкен жай аламның киндігі алла тағаланың берекесінің хидаятының марказы борбору ең бірінші жаралған үй Періштелерін тауап қыла тұрған жайы адам алейхисаламның тобасы қауыл болған жай аламды мерим болып келген пайғамбар мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның туылған шары алла ант ішкен аманат шары аман шары бейпіл шары қандай жерге кетіп жатсыздар керемет ошон үчүн тияктагы киргенде зикирлер бир зикир жүз миңден кетет ар бир дуа жүз миңден кетет Махмұд Қашқари мешітінде 100 000 жолы дұға қылсаңыз, Қабада 1 жол дұға қылсаңыз экө тең. Аллаһ. Бішкекте, Қырғыстанда 100 000 жолы дұға қылғанша қай? Білесің бе? жол деген дұға қанша деген дұға? Қабаға 1 жол дұға қылсаңыз экө бұл қандай деген сапаре қандай деген руханият қандай деген ақирет ақиретте құрғанға кабаны сапарынан артық сапар жоқ ошон үчүн канча он беш күнгө арасында болсоңуздар керек максимум 15 беш он күн болсо керек көзүңүздү ачасыз жумасы өтүп кетет ибадат кылып калың ибадат кылып калың пешенеңди саждадан көтөрбөң қаза намаздарды оқып ала барлық нафіл намаздарды оқып ала беш уақыт намаз беш уақыт менен ишрақ дұха ауабин тахаджуд салату тасбих қиямуллей бардық бардық не барғандан келгенге шейін біз біреуімізменен сөйлешеміз да барып чай пай ішеміз сүйлөшөбүз сооп эмне күнөө эмне ушуну сүйлөшүп барып келгиле мынал жерден бишкектен тартып чыккандан келгенге чейин сиз мага айтып бериңизчи сооп эмне мен күнөө эмне экенин айтып берейин эртең сиз күнөө эмне экенин айтып бериң мен сизге сооп эмне экенин айтып берейин так экинчи сүйлөшө турган темабыз адал эмне арам эмне ушу боюнча сүйлөшөлү кайсы нерсе адал кайсы нерсе арам үчүнчү сүйлөшө турган темабыз бейиш эмне дозок эмне өзү мындай тема обсужденияда жок қой бирок сиз күн тема киргизип коюңуз күн тартибине повестка дняга киргизип коюңуз дагы күндө ушул қой бір сөз болса дағы бір аят болса үйренің бекер уақытты аэропортта да текке кетірмеңіз самолетте текке кетірмеңіз ал жерге барғанда текке кетірмеңіз ұйықтап көзді аштыңыз ибадат ұйықтап көзді аштыңыз ибадат ұйықтап көзді аштыңыз ибадат же бір нәрсені үйреніп жатасыз же қайталап жатасыз же сұрап жатасыз же ибадат қылып жатасыз ұшыменен әлек болайын бір амалдан екінші амалға бір амалдан екінші амалға біреулеріңізге дауат беріп барайлы дауат беріп барайлы мен бұға дауат берейін бұл маған дауат берсін мен алланы ұлықтайын бұл мен алланы ұлықтасын мен ақиретті айтып берейін бұл ақиретті айтып берсін мен пайғамбарымызды айтып берейін бұл маған пайғамбарымызды айтып берсін иә біздікі біреулеріңізге жардам бол так кітептер бар дамыналар бар араңыздарда құдамалар бар жана башқа біреулеріңізге алмаша тұрған біреулеріңізден ала тұрған жақсы іштер момында бос уақыт болып қалды ғой сразу зікірге бос уақыт зікірменен самолетте отырып отырып нафил намаз оқып кете берсеңдер болады білген сүрені оқып бітің азырақ сүре білгендерге аллаху акбар дедіңіз фатиханы оқыдыңыз әмин ішіңізден әлям кайфадан құлазу раббинасқа шейін оқыдыңыз оқи берің бір рекеттеле ясинди билесизби канча сүрө билсеңиз биринчи рекетте оқып бітіп коюң рүку сажда экинчи рекетке турдуңуз баягы эле фатиханы окугандан кийин канча баягы сүрөдү окудуңуз башынан аягына чейин окуп коюң рүкүлөр саждалар жетиден болсун рүкүлөр саждалар қаншадан субхана роббиял аля субхана роббиял азим ушуларды жетиден рүкуге бардыңыз ба жеті айтыңыз шашылма сразу тұрып кетпе субхана роббиял азим алла мені көріп тұрады ұғып тұрады деген миыңызда болып тұрсын шул миыңнен шықпай тұрсын тіліңізменен субхана роббиял аала алланың алдында сәжда қылып жатамын субхана роббиял аля алланы мені қарап тұрады алла тағала менің сөзімді ұғып тұрады алла мені көріп тұрады жүрегімдегі ниетті біліп тұрады шашылмай екі сәжденің ортасында аллахума ғфирли вархамни уафини уажбурни уахдини варзуқни варфани зікірлер шашылмай қайра сәждаға жеті жол намазды жақсылап оңдаңыз шашылбай оқыңыз намазды жақсылап оңдаңыз намаздан кейін шектенбей дұға қылыңыз екіленбей шашылбай алақсыбай біреу тияқпен жоқ иншалла ұстаздардан сұранамыз мадинаның фазилеті меккенің фазилеті бұлардың тарихтары кенен сабақ бұл қысқа учурда мен бұның барын айтып кете алмаймын бардығын сіздерге бұл жерде өтіп берсін айтып берсін